වල්කම් ක්‍රසි මෑඩ්ස් ඉතින් කලින් වීඩිය එකේ ඔගොලු බලන්න ඇති අපි චැංරයිවල කළේ මොනවද කියලා ඉතින් වීඩියක බලන්නත්තං පහලින් ඇති ලිංක එක කලික් කළ ගිල්ලා බලන්න චැංරයිවල අපි කරපු දේවල් එහෙනම් දැන් කියන්න යන්නේ අපි චැංරයිවල දෙවැනි දවසේ මොනවද කළේ කියලා ඔන්න අදාපියාවේ විශේෂ තැනකට චැංරායිවල අපි ආවයාද මොකටද බ්ලක් මියසියම් බ්ලක් මියසියම් අපි දන්න මොකදක බ්ලක් මියසියම් කියන අපි ගිල්ල බලන්නන ඇත්තනම මගේතන් මේට භයානක තනක් ඔය කලද අපට හිතෙන්නේ ඇති මෙතන තම මේ බ්ලක් මියසියම් කර එන්ටවෙන්න තියෙන්නේ අපේ ටිකට් ගන්න ඕන මෙතන කියද ටිකට තුන්සි විසක්ගේ අපි හතර දෙනාටම අපි දැන් බ්ලැක් මියුසියම් එකට යමු. අයියට නිකන් දුක හිතුණා වගේ 320 කියලා කිව්වේ නිකන් දුකෙන් වගේ කිව්වේ. <laughs> බා 320 නිකන් අය අමාරු වගේ කිව්වේ. මෙතන තමයි බ්ලැක් මියුසියම් එක තියෙන්නේ. වන්න මම මෙහෙම පේනවා මේක තමයි එන්ටර් වෙන්න තියෙන තැන. ඉතින් අපි ගිහින් බලමු බ්ලැක් මියුසියම් එකේ මොනවද ඇත්තටම තියෙන්නේ කියලා. ඇත්තටම නම බ්ලැක් වගේම තියෙන ඔක්කොම දේවල් බ්ලැක් තමයි. ඉතින් මේ මියුසියම් එකේ මම ෆුල් වීඩියෝ එකක් දාන්නම් වෙනමම හැබැ මේ වීඩියගේ පොඩි සාරංශයක්තම මම දාන්නේ. ඉති මේ බ්ලක් මියසියම් එකෙද ඔගලට බලාගන්න පුළුවන් දේවල් තමා බොහෝමයක්ම තියෙන්නේ සත්තුන්ගේ භශ්මාවශේෂ එමනත්තන් සත්තුන්ගේ ඇට කට්ටු එමනතා හං ඒ වගේ ඔලින් කරපු නිර්මාණ තමා තියෙන්නේ ඔගනත් මේක දැක්කා මට බයතිතුන මුලින්ම මේති ඇටකට ගොඩ දැකලා ඉනි ඔගන මේ පේන ඇති මෙතන තියෙන දේවල් තියෙනව නේද මියසියම් එක මෙතනින් ඇද්දි තියෙන්නේ අනිකර දැක්ම තමා කොම අඳුරු ශාපයන්ට ලක් කරලා තමයි අපි මේ යන්නේ ඊට අමතරව මෙතන තියෙනවා සාමාන්‍යයෙන් වර්ල් රේට ඔක්මට රියලිටි දාලා බලන්න පුළුවන් සමහර දේවලුත් තියෙන නිර්මාණ තියෙනවා ඒවගේ නිර්මාණ බලන්න පුළුවන් ඉතින් මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයගලන්ට පේන්නේ මොන වගේ දේවල්ද මෙතන තියෙන්නේ කියලා හැබැ මෙතන ඇත්තනම් මටනම් බයක් එතුන ආවාම බයට තෙනෙන දුකක් වගේ ඇතුන මේ සත්තු උන්ට කරලා තියෙන දේවල් දැක්කාම් තිකන් පේනො ඇති කිම්බුල් හම් තියෙනවා අං තට්ටු තියෙනවා ඇටකටු තියනවා ඒ වගේ දේවල් තියනවා ඉතින් බ්ලක් මියසිම් එකෙදී අපි මෙන්න මේ වගේ දේවල් තමා දැක ගන්න හම්බුනේ. Wow. දැන් ඔන්න බ්ලක් මියසියම් එක බලලා ඉවරයි. බ්ලක් මියසියම්මගෙන් පස්සේ අපි කොහෙටද යන්නේ. ඩ්‍රයිවරයකිවා මලිලා යම සුපිරි තැනකට එතමා ලෝන් නෙක් විලේජ් එක. මේ ස්ථානය ඇත්තරම ඉන්න මියන් මාරෙන් ආපු කට්ටියගේ පොඩි ගමක් වයිකක් තමා තියෙන්නේ මෙතන ඉතින් මේක ඇත්තරම අපිට විශේෂ අත්දැකිමක් වෙයි කියලා හිතල තම අපි ගිය හැබැ මෙතනදී පොඩ්ඩක් අපි දැනගත්තු දේ තමා මෙතන මේන්ටේනන ගතිය පොඩ්ඩක් අඩුයි මොකද මේ කෝවිඩ්ඩින්ද සෙනගෙන්න ඇති හින්ද. ඉතින් දබානේ ආදිවාසින් බලන්න ගියාවගේ අත්දැකීමතම අපිට මෙතන සිද්ධ වුණේ rude. What? Oh. Mm. Okay, we'll buy later. We go around and come, huh? No comeback. Hmm? No comeback. Why? No comeback. No comeback. Uh, no comeback. No, no, no. Ah, this way. හම <laughs> ah, ඔන්න අපේ මුලින්ම ප්‍රසියක් කඩාගත්තා විලජ ලේසි නෑනේ මං හිතන්නේ විලේජ් එක අපි ගිහලා ඉවරනකොට අපි අපි විලේජ් එකට බහින්න වෙන්නේ මට හිතෙන විලේජ් එක බල්ලා ඉවර විලේජ් එකකට එක විලේජ් එකකට 200 ගන්න ගියත් විලේජ් පහට 1000ක් තියාගෙන යන්න වෙනවා ගම්මානේ ඉන්නේ තමත් පොඩි පිරිසක් ඉතින් ඒ පිරිස අපිට මේ මේ වගේ දේවල් ටිකක් පෙන්නවා ඔගන් මෙතන වීඩියෝ එකෙන් මම දාන්නම් මේක ඇත්තරම මමනන් දකින්නේ එච්චර ලොකු අපිට විශේෂ දෙයක් හම්බුන් නෑ හැබැයි යන්න ඕනෙන්ද ගියා ලෝන් නෙක් විලේජ්කට එච්චරම බෙල්ල දිග කට්ටිය අපි දැක්කෙත් නෑ <laughs> කොබන්නගේ ඒවත් හර පොඩල්ලගේ මාර බාරයිනි එයි මෙච්චර බරයකම් බෙල්ල දාන්න එයා මනුස්සයෝ මම බැරි මම බැරි අද වත්තේ වාඩි වෙන්න දිනේ නොය හරියට. අන්න දිනේ දිනේ බලන්න. ආදේ පො ආදේ. ඉතින් මේකේ ගම්මානේ ගම්මානට අපිට යන්න තිබ්බා. මේ ගම්මානවල සමහර විශේෂ දේවල් තිබ්බා. ඉස්සර චිත්‍රපට රූගත කරපු තැන් එහෙම මේගොල්ලෝ පෙන්නවා. ඒක තමා ලෝං නෙක් විලේජ්ජකෙදී අපි දැකපු දේවල් ඉති මේ වීඩුව එකෙ දුගන්න පෙනේ අපි ලෝං නෙක් විලේජ්ජකෙදී මොනවද කළේ කියලා ඔන්න බාන චමේලිත් මන් දැන් මත් බෙල්ලදිය ගෑණික ගත්තා දැන් මම ඔයගොල්ලෝ එක්කන් ගන්න Tale of Thousand Stars shooting location එක. එහෙම ෆිල්ම් එකක් තිබිලා තියෙනවා. ඔයාලා දන්නේ නැහැ තිබ්බද කියන්න. ඒ ලොකේෂන් එක තමයි මේ තියෙනවා කියන්නේ. මේක තම අපි මේ බලන්න යන්නේ මොකද්ද? Tale of Thousand Stars shooting location එක කියලා කියන්නේ. මේ location එක බලන්න තමයි අපි මීටර් 300ක් ගෙවාගෙන ආවේ. ඉතින් මීටර් 300ක් ගෙවාගෙන ආපු එකේ පාඩුව යන්නත් එක්ක ඉතින් මේ පැත්තෙන් පොඩ්ඩක් බලමු. ඇත්තට මේ කියන කියන තරම් තියනවද කියලා. අපි හිතා ඉතින් හිතුව මේක වටනවා කියලා හිතලා ඉතින් අපි බලමු එතන අපිට කරන්න පුළුවන් හොඳම දේ ඔබට කළාගේ හොඳම දේ අය මම ආපහු යනවා ඉතින් මිත්‍රවරුනි ජනතාවනි ප්‍රේක්ෂකයනි තරු දහසක් චිත්‍රපටියේ රූපගත කර ස්ථානයක් පහු කරලා දැන් අපහු යනවා අපි ලෝං නැක් විලේජ් එක පැත්තට මේක ඉතින් අපි තිබ්බෙන් දාව බලන්න කොහොමද කියලා ඇති දෙයක් නෑති ලොකොට බලන්න එත් කමන්න ඇති ආව තැන් ඇති ආපහු යමු පේනේ මක්ද නඩුව අව නඩුව කිමදයි පවසන් what happened first tell me what happened අඬන්න එපා පුතා මොකද උනේ කියන්නකෝ සංගමාමට කියන්නකො සංගමාම විසඳලා දෙන්නම් ගැටලුව. මොකද උනේ? රැහන් ෆාස්ට් දුවනවා. ෆාස්ට් ස්ලෝ දුවන්නේ පස්සේ. ඕකේ? එන්නේ සඳෝගි කත්තේ නෑ බාගේ ආන එක. ආ හෑන්ඩ් එක දෙන්න මල්ල ගන්න දැන්. ආ දැන් අල්ලගන්න යාළුවෝ ෆ්‍රෙන්ඩ්ස් අල්ලගන්න. දැන් මේ මෙතන මම මේ පෙන්නන මේක අපිට අනාගතයේදී මේක හොඳ මතක සටහනක් වෙයි කියලා. සින්දුවල් අවුරුදු 18 පිරුණාට පස්සේ අපිට මේක පෙන්වන්න පුළුවන්. කිසිඳුවා මෙන්න මෙහෙම තමයි ගෙනිච්ච අපි. අඬ අඬ තමයි ගෙනිච්චේ. Weichenzweck. බලමු රෑ රෑ කෑම එක බලමු බලමු මේ රෑ කෑම එක නේද ඈ ඊයා මදා කැමද වයිල් බෝ මේ රෑ කෑම නේද එන්න චුටි පුතේ චුටි පුතේ එන්න මැප් එක රෝල් කරන්න මොකද රෝල් කරලා රෝල් කරලා රෝල් කරලා ඔව් එතරකට වටිනොමේ වත්ත බල රාර්සිය දීලාප ඩොල හාරසියක් වේද තුන්සිය එකකුට දෙසියයි අද දෙසිය එදා සාර්සියයි එදා සාර්සි අතන සියයි එදස් පන්සීය පාර බත් බත් එදස් පන්සියට වටට රොඩේ වබේ හම්මා පාලොත් දා රුපය පාලොත් දාතිය බලන්න අපිට සිරාවට වටර නම් මේ ගෝත්‍රික නිවාස අතර අපි යන අපි මේ බෙල්ලදිග අය හොයාගෙන යනවා මං හිතන්නේ එහෙම බෙල්ලදිග අය නැතුව ඇති මේකෙද පනහම කොට දාලා ah, Disgusting. Disgusting. මොනා දේ කරන්න මං කර ගන්නකො මෙයාගේ එකක් අරන් දෙන්න අරන් දෙන්න එයාගේ මොනවද අපි ගන්න එයාගේ මොනවද අරගෙන මොනවද ගෙම්බා අලිය දැන් මේ තියෙන බෙල්ල හදන විදිය මං හිතන්නේ බෙල්ල හදන විදිය මේ තියෙන මෙතන මේ රූප රූප සරණ වල පෙන්ලා තියෙන බෙල්ල හදන විදිය. බෙල්ල දික් කරන හැටි අපි දැක්කන දේ ඉතල විශාල බෙල්ල දික කට්ටිය වරන්නේ. කච් කරා. මම ට්‍රේනීස්ලා අපිට හිටියේ. ගමේ ට්‍රේනි සෙට් එකේ හිටියේ. මේකට නම් කාටවත් එන්න කියන්නේ නැහැ. ඒක සල්ලි වැඩිපුර වගේ තියනවා ඔන්න පොඩ ඇවිල්ලා යන්න. මේක නම් පිච්චර එන්න කියන තැනක් නෙමෙයි. ඉතින් මිතුරනි අපි ඔයගලන්ට කියන්නේ මේ ලෝන් නැක් විලේජ් කියලා ඔයගලන් රවට්ටන්න හැදුවා. ඔයගොල්ලෝ මේකට එන්න එපා. ඉතින් අපි හිතන්නේ අර අර ලොකු අර ගෝත්‍රිකයෝ ඉන්න ගම්මානයක් කියලා. ඇත්තටම බැලුවොත් එහෙම එකක් නෙවෙයි. ඔය නළුව සෙට්ටක් ඉන්නවා වගේ. <laughs> ඔය නළුව සෙට්ටක් වගේ ඉන්නේ. මිනිස්සු කීප දෙනෙක් ඉන්නවා. කීප දෙනෙක් පොඩි පොඩි පඩි ටිකක් දාලා හ්ම්. එයාලා පොඩි බිස්නස් එකක් කරගෙන යන එකක් විතරයි තියෙන්නේ. ඊට අමතර අපිට මේ ඒකට බාත් 300ක් ගත්තා එක්කෙනෙක්ගෙන්. ඒක පාඩුයි අතරම. ඒක අතරම පාඩුයි. මේක අතරම අපි හිතේ අතරම තරම් ලොකු එක්ස්පීරියන්ස් ස්පේසයක් නැහැ මේකේ. මේක නිකන් ඔය සල්ලි වැඩිපුර තියනවා වේදම් කරලා යන්න වගේ හොඳයි. මේකදී එහෙම අපි අඩුව ගන්න බෙල්ල දිග දැක්කෙත් නැහැ නේ. ඔය කියන තරම් බෙල්ල දිග සෙට් එකක් අපි දැක්කෙත් නැහැ. ඒක තමා ලෝනෙක් විලේජ් එකට ඇවිල්ලා අපි ලබාගත්තු අත්දැකීම. අපි නම් මේ අත්දැකීම තව ටිකක් එකතු කරගමු මේ නංගිගුන් තමයි කොහොම ලෝනෙක් විලේජ් අත්දැකීම කියලා. නංගි කියන්න බලන්න ලෝනෙක් විලේජ් අත්දැකීම වල කොහොමද මේ මේකට එන්න බලාපොරොත්තු වෙන්න අයට මොන වගේ දේවල්ද කියන්නේ? මේක තමයි අපි ලබාගත් අත්දැකීම. <laughs> පේනවනේ කොච්චර සතුටෙන් ඉන්නේ කියලා. ලෝනෙක් විලේජ් එක බලලා ඉවර වුණාට පස්සේ අපිට බඩගින්නක් ආවා අපි කිව්වා පිටක්සයට අපිෝ අන්න පුළුවන් හොඳ තැනට ගෙනියන්න කියලා ඉතින් කලින් දවසේ අයි අපිෝ ගෙනනිච්චේ බජට් පොට් එක්කට අද අය තුව නෑනෑ මුන්ට හොඳ තැන ගෙනන්න ඕන කියලා ටික ගනන් රෙස්ටරන්ට් එකරම එක්ටන්ගේ හැම රෙස්ටරන්ට් එක හොඳයි අපි මෙතන දැනගත්තු දේ තමා මේ වගේ කාවාහරි ටුවරිස් ලව ගෙනනම් මේ කොල්ලම ඒ ස්ථානය මේගොලන්ට බාත් සීයක් දෙසියක් වගේ මුදලත් දෙනවලු ඩ්‍රයිවට ති ඒක තම මේ අපිෝ මේ වගේ තැනකට ගෙනියන් නැති කියලා පිහිතුවා එත් කමක් නෑ කෑම ටික නම් හොඳයි හැබැයි ගාන වැඩි ඔන්න අපේ බ්‍රෝ වඩිස් යෝ නේම් බ්‍රෝ පිියෝ පිියෝ පිියොත් එක තමා ද අපි ගිය ටඩේස් හිස්පෙන් ටඩේස් විතස් is very good driver. Mm. Now we are having beer, but he's not having beer. नीति कर करिए lawfully. But we haven't seen any police here. Is there traffic Is it police? police? Police? Yeah. yes. We haven't seen. Some, some, some, some. ඉස්සර ගන්න මේක ඇවිලා ෆුට් ට්‍රේප් එකක් ඇපල් ෆෘට් ට්‍රේප් ෆුට් ගොන්නයි තින්නේ මන මන මිතුරනි මම ඕඩ කළා පෝක් චොප් එක්ක රයිස් මේකත් මෙවරෝට කර පෙවන්න කෝක්්ප ්‍රයිස් එක මයි මෙන්න මෙහෙම ඔගන් පේනති කොහොම දෙක තියෙන කියලා එ මේ පැති සීපුට් ෆයිඩ් රෙසක් කොඩ කලා මෙන්න මේකයි මෙන්න මේ වගේ මේ මේක් ඔඩ කර එක මෙවා ඇැ අයියට පොඩි දෙය සිනක්න අයත් ඉතින් අමුතු නමත් තින කොඩ කලා මෙන්න මෙ එක මෙ බල මට මට හම්බච්චි එක මේ හොඳ හාවන්න කන්න ඔය අමු අමු අමු බෝංචි වගේක් හම්බුණා රැබිට් oh, රැබිට් පිපිඤ්ඤා වගේක් හම්බුණා කොහොමද අසල කොළ වගේක් හම්බුණා මම කොල්ට් එක කවුස් තව ෆිෂ් කන්නේ තව ෆිෂ් කන්නේ හ්ම් නයිස් මේ මගේ මගේ මිත්‍රයටත් මේ වෙලාවේ මම කොලයක් කවන්න ඕනේ <laughs> කොල කැල්ල පොඩක් කාලා බලන්න හොඳ එකක් don't know what is this In Thailand. Yeah. โหราคา කොලකා โหราคา කොලපා Yeah. හ්ම් මෙන්න අපේ අයියට ආපු එක මොකක්ද මේ හ්ම් ඕකේ අන්න මෙ අයියටාව ලස රස කෑබා අත් දවසන්ද විනෝල් දෙනක දවසක් හරි කලබත් තැමල්ලගට කෝනෙක් වෙන ඔයා මේ වගේ ඕඩ කලා කිය පුතා පුතාවත් හන්න කොලය ඔය කලබන්න කොලය රසයිද කැරදන්න මරන්න කැල බලු මේ අපි මේ කන්නෙම ක්‍රිස්පි නීවිදි Mm. දැන් දවල්ට කාලත් ඉවරයි ඊළඟට මොකද කරන්නේ ඉරංග යැකුවා අපි යමු එනම් අද ඒටව පදින්න කියලා ඉතින් අපේ ඩයිවර් අයියා අපි එක්කන් ගියා ඒටව පදින තැනකට ඔඩ අපි දැන් යන්න මේ ඒටව පදින්න ඇටිය පැල කිසි පුරුද්දන්න මේ ස්පෙල් බයින්ඩ එකව ගෙදා පොඩ්ඩ මේ ඉන්න බලන්න අයියා උත් බලන්න පොඩ්ඩක් උට බලන්න අයියා අයියා පොඩ්ඩ හැරෙන්න බලන්න ලස්සන ඉතින් ඒටව එකක් පදින්න ඩොල් හයිසි බාත් හයිසි අනුවක් ගන්නවා එක ඒටව එකට විනාඩි අතලිස් පහ අපි ගීම් බලම කොහොමද කියලා ඒටව එක පදින එක මේ ATV පදින්න මෙතන ප්‍රක්ටිස් ට්‍රක් ඇත්ති නො ඊට පස්සේ තම අපිෝ ගෙනියන්න ලොකු ට්‍රක් එකට ම ලොකු ට්‍රක් එකෙති කැමරාව ගෙනචන පොඩි එක්නව දාගෙන හිද ඒකත් භයාන ගමනක් ATV ගමන නම් ඔකන්ට මෙතනින් පේ නැි ප්‍රක්ටිස් ට්‍රක්ගේ පැදලවා විතර ඉතින් ATV පැදලා සමාරුන්ට වෙච්චි අකර දැබත් මෙතනින් දාන්න පුළුව බලන්න කොමක දුනේ කියලා ATV පතින්න කියලා අපේ නෝනලා accelerate turn accelerate turn તમારો મેન આંગી ganda dia. කේල් ගාත් ඉවරයි අයියෝ දැන් බලමු අනික එක නෑ නේද රයි හරි බලමු යාගාඩ ඕ හරි නංගි ඒටීවා කරන්න දෙමුද නංගිට ඒ ටීවී එක නඟි මොකද පෙළේ යන්න කැමතිද ඒලේ කියානම් එනම් අද අපේ අවසාන ජවනිකා ට්‍රිප් එක අපි අවසන් කරනවා දීන් එහෙනම් ඇත්තට අයවක ඉර වෙලා මෙතනින් පස්සේ ටීවී ඉවරයි දැන් ගෝවල්ක හෙලට දාගමුකෝ යන් නංගිව හෙල යවනම් මගේ හෙල පල්ලෙන් තමයි හොයාගන්න හෙල පල්ලෙන් හොයාගන්න තිබ්බා කාලා රැකේ යවුම් දෙනවනේ ඈ දෙන්න රැකේ යවුම් යනවාද දැන් මොකද දෙන්නේ ඔන්න මේ ට්‍රැක් එකේ තව අටයක් යනවා දැන් මොකද තියෙන්නේ දැන් මොකද තියෙන්නේ ඉතින් මිතුරනි යුවතියක් ATV ට්‍රැක් එකෙන් පැදලා ආව කොහොම හරි කරන ඒටිය එක පැදලා ආවා. ඉතින් අපි අහලා බලමු යාගෙන් කොහොමද යාට දැනෙන හැඟීම කියලා මේ මාලිගාත් දැන් ඒටිවි. මාලිගාත් දැන් ඒටිවි කරනකොට මොකද හිතෙන්නේ නංගි? මලෙන් පාඩේ යන්න බය වගේ හිතෙන්නේ අනුපාරට යන්න හිතුණා. මඩවල වැටුන්නේ නැහැ ඔයා. නෑ, හරියට බලාගෙන ආවා. ඔන්න බලන්න දැක්කද? මෙන්න මඩවලේ නාපු නංගි. <laughs> මෙන්න ඒටී පැද්ද හෙල්ල දෙන්න එනවා. කොහමද හෙලේ? හෙලේ ඒටී එක. ෂෝ. හ්ම්. මඩ නාලා මඩේ නටලා. බාන්න මඩේ නාලා මඩේ නටලා ආවේ කට්ටිය. එක්ස්පීරියන්ස් ඔයගොල්ලොත් මේවා මේ වගේ දේවල් හම්බුනහම මේවා කරලා බලන්න මේවා අපේ ලයිෆ් එකට හොඳ එක්ස්පීරියන්ස්. හොඳ එක්ස්පීරියන්ස් ඒනට මට මට එකම දේ මට කැමරාව ගෙනන්න බැරි දේ තමයි මේන් රයිඩ් එකේ. හැබැයි මම සතුටු වෙනවා ගෙනිච්ච නැති එක යන. ඒක ගෙනිච්ච නම් මම අනිවාර්යයෙන් ඉන්නේ කොහොමද දිව්‍ය ලෝකේ තමයි ඉන්නේ. GoPro එක ගන්න. GoPro එක ගන්න. ඒ ටීවිත් පැදලා ඉවරයි. ඊළඟට අපිට යන්න කොයිද කියලා අයිඩිය තිබෙන හැබැයි ඉරංගයට ගොවා මරන්න නානොට සීතල වතුර ටිකක් අපේ කට්ටියකුවා ඇන අපිට නන්නනේ උණු වතුර කියලා. ඉතින් ්‍රයිවරයෙකුවා එනම් මමිකං එන්න උණු වතුර දක්ගාවට කියලා. හරි සීතලයි අපිට සීතල වැඩ කළ මේ රටේ අපි හරි සීතලේ ඉනි තිකගේ කඳ හොට් ප්‍රිංවල්ට යනවාදෑ. උනුවතුර ලිඳට ගිල් අපි නාන්න ඇදුවට අපිට නානක එච්චරම සෙට්ටුන් නෑ මොකද එතන නිකන් එනවා නිකන් පිත්තර තම්බපු ගඳක් එන්න ගත්තා ඇත්තන බැලෝ එතන පිත්තරත් තම්බනෝ එයින් අපි වැඩේ අතැරල දැම්ම උනුවතුරලින්දේ නාන එක ඔන්න කොල්ල වැටුණා වතුරට මේකරම ගදයි පූල්ලෙක් එන්න කලින් අපි කොල්ල පැන්න මාළු ටැංකියකට. මෙන්න බලන්න මාළු ටැංකියට පැනලා කොල්ල ලස්සනයි. පිසුඳු පැන්න මාළු ටැංකියකට. මෙතන විශේෂ දේ තමයි මෙතන මේ මේ විතර තම්බනවා. හොට් ස්ප්‍රින්ග් වල. හැබැයි අපි මේ තීරණය කළා එකට යන්න නැතුව ඉන්න නේද? නැනංගි අපිට ඒක බිත්තර සුවඳ දරා ගන්න අමාරුයි ඉඳ අපි හිතුවා ඒකට යන්න ඕනේ. අනික අපි මේ අයියට උනතුර දිරවන්නේම නැහැ. අයියට උනතුර සෙට් වෙන්නෙම නැහැ. අයියට මොනේ ඔක්කො මියාරක් ගෙනියම තියෙනවා. ඉතින් අයියට <laughs> අයියට කූල් වතුර ඕනේ. අයිස් කැට. ඔව් හිම කන්ද කියන වතුර වගේ තමයි ඕනේ. දැන් මේ වෙද්දි ගොඩක් හවස් වෙලා. ඒ හින්දා ඩ්‍රයිවර් අයගෙන් අපි ඇහුවා අපිට තව පොයද යන්න පුළුවන් කියලා. එයා කිව්වා කැමති තැනකට යන්නම් කියලා. හැබැයි ගොඩක් දුර තැන්වලට යන්න බෑ ඒ හින්දා අපි එක්කන් ගියා අන්තිමට අපි එක්කන් ගියා පන්සලකට. ඔකන පේනදී මේ පන්සලට තමා අපිව එක්කන් ගියේ අපේ ඩ්‍රයිවර් අයියා. ඉතින් අපිටත් හොඳට මහන්සිය ඔකන පේනදී මේ දවස් ගානක් තායිලන්තේ ඉන්නකොට අපේ මූණු එහෙම නිකන් පිච්චිලා අවුවට හරි අමාරුවෙන් තමයි ඉන්නේ. කොහොම හරි අපි පන්සලට ගිහිල්ලා පන්සලේ තියෙන දේවල් බැලුවා. දැන් අපි යන්න ආපව් අපි හිටපු හොටෙල් එකටම තමා ඉතින් අපේ ්‍රයිවරයකුවා එන මං හොටෙල් එකට ඕගලම කියලා ඩ්‍රොප් කරන්නම් කියලා මෝදනගේ කියන්න ති චන්ද්‍රයිටුවර ගැන චමල්ලගේ බබයි සපදගත පුත් කියන්නද හොඳ ටුවර එකකිඉතින් අද අදින් අපේ චැංග්‍රයි ගමන් ටික ඉවරයි අද තමයි අන්තිම ටුවර එක අපි ගියේ හරි සතුරු ඉතිං අපි වෙන තැන්වලට වැඩිය මම හිතන්නේ චැන්ග්‍රායි වල ගොඩක් තැන්වල ඇවිද්දා. අපි හෙට යන්නේ කොහෙද? අපි හෙට යන්නේ කොහෙද? අපි හෙට චැන්ග්‍රායි to Phuket. ඕකේ. ඉතින් චැන්ග්‍රායි වල දෙවනි දවසේදී අපි මේ විදිහට තමා දවස ගත කළේ. අපුරා අපුරා Bye bye. Bye bye. Bye bye. Thank you. Thank you very much. <laughs> ඊට පස්සේ අපි හවස ගියා වෙලාවට බුෆේක ඕපන් කල තිබ්බා ඉතින් බුෆයකින් අපි කෑවා එදා රෑ හැබැයි එකම දේ වීඩියෝ කරගන්න හම්බුන්නෑ කැමරාවගන්න අමතක වෙලා අදදවසත්තරම හොඳයි අපි දැන් කැන්රායල් ඇවිල්ලා දවස් දෙකක් හොඳ ඇවිල්ද අපිටිතින් අපේ ටයිලන් ටුවරක ටිකෙන් ටික ටිකෙන් ටික ඉවරවයගෙන යනවා හිතට පොඩි දුකකුත් දැනවා ඒ දවසත් හොඳට ගත වුණා. ගත වුණා. ඇත්තටම අපිට මහන්සි දැන්. දැන් අපි යන්න යන්න අපේ කාමරේට ගිහලා නාගෙන කරගෙන පැයට කන්න යන්නේ නේ. කපුන් කා. දැන් ඉතින් චැන්ග්‍රායි වලින් සමු අරගෙන අපේ ඊළඟ ඩෙස්ටිනේෂන් එකට යන්න තමයි අපි බලන්නේ. දැන් අපේ ට්‍රිප් එකත් එන්න එන්න ඉවර වෙගෙන එනවා. දැන් අපි යන්න බලන්නේ අපේ ඊළඟ නැවතුම් පොළ වන පූකේට් වලට. ඉතින් පූකේට් වලට යන්න අපි මෙතනින් ෆ්ලයිට්ටක් කරන්න යන්න ඕනේ දිවදේම ග්‍රැබ් එකක් දාගෙන අපි කෝපෙට් ටොල්ට යන්න තමා දැම් මේ ඉන්නේ මහා තායිලන්ත සවාරයේ පොසන් නැවතුම් පලවන ඕකෙට්ටොලදී මොනවද උනේ කියලා ඔගලන්ට බලාගන්න රැඳී සිටින අපිත් එක්කම ඉතින් ඊළඟ වීඩියෝකින් අපි කියන්නම් අපි මොකෙට්ටොල කළේ මොනවද කියලා ඉතින් ඔගොල්ලෝ අපේ මේ වීඩියෝට ආසයිනම් මොකද කරන්න ඕනේ ලයි කරන්න කමෙන්ට් කරන්න ෂයා කරන්න ඒක තමා ඔගුලු අපිට ලබා දෙන සහයෝගය ඉතින් ගොඩක් ස්තුති අපි සමඟ රැඳී සිටියට මම crazy man bye bye Hold tight!